So please sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub, whatever कैसी लगी first blood. 是我。 को तो मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है हाँ, मेरे को भी हो रहा देखिए फर्स्ट ब्लड इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये मां मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मां बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा है न जिया First Blood. I don't believe this! First blood. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया कोई तरीका है भीख मांगने का फिर गिर गया बेटा तुमसे ना हो पाएगा इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज